Пару Барыл Ерсайын Жамандос қазір қатты білеміз кімдік екенін. Қасқыр әкесі диванымыздың әкесі бауыржан көкеміздің қасқыр қасқа атты сәйгүлігіменен көкпарды асқар оңғарбаев шабандоздың тақымында келе жатыр құдай қаласа міне қасқыр қасқа бол бол бол ажыратып енді ажыратып тастай ма ажырат ажырат қолдай жүреді қолдай таста екі бір автокөлік соңғы салым бір кілем бір автокөлік бір кілем бір өгізді келіп аласың қайтуын міне байқоныс ауылы жетісай қалашығындағы байқоныс ауылының түлегі кеше міне бір күндік көкпар беріп көктен бата дима әніміздің әкесі қолчығаш! бауыржан көкеміздің қасқыр қасқатты сәйгүлігіменен бір апта автокөлік салымды қасқыр қасқатты сәйгүлікпен асқар түлкібастан келген асқар оңғарбаев шабандоз тастады